миль, то сюда падаем. Да, верхний, верхний, я понял. Да, верхний перед домом беру. Так, где-то вот отсюда прыгаем, да? Да. Примерно, да. Не, можно выше чуть-чуть. Самолет ближе к мульте летит. Погнали. Погнали. Блин, пошел по улице погулял, что-то холодно, блин, попомерзнет. Ну да, да ну, холодно. Ж... Сегодня вообще жестко холодно. Вчера еще не так холодно было. Так, ну летят прилично народ. Нет, у нас один. Тут расстояние там, да. понты. Так, один упал на углу, мульты. Я с тобой в доме. Другой упал ближе к магазину, это самое, понял, да? Пузик нужен? Бери, у меня пистолет есть. Какая разница, кому он. так, здесь ружье. Да, да, да, поняли, говорю, нет? Я возьму потом, если не заберешь, я заберу ружье. Давай, могу УЗИК скинуть, два ружья возьму. Так, напротив ты сказал, да? На... Один говоришь в магазине, а другой это сам правый угол мульты. Вот начало мульта, где мы обычно все падаем. Люди падают. Ты лучше направление скажи. Ну где-то 200, 170 и э, 255 где-то так, да? От нас. Ну да. Даже поставлю. Для тех, кто не понимает, это Это все, мы уже поняли. Тут с магазином больше интересно, чем сейчас делать будет. Где-то в районе магазина упал. Бью стекло. Я сейчас брони нету. А в этом в ангаре никого не было? В ангаре я, я уже сам был. Ворон, я к тебе. Чтобы по, по два держаться. Тачка, тачка есть у нас тут. Ну, не знаю, пошли и потихоньку их... Да я опять без шляпы. Пошли к ребятам туда. Смотри, так вот, сейчас тебе сверху, потом справа, как на кирбаше. А в этом доме были вы больше? Да, Вит Виталик был. Ну, Бред какой-то, оружия нет вообще. это я. Здесь вот враг надо находится, ты Степа бьешь, ну. Ну я ж хочу их найти сейчас уже. Я же их ищу. Первый броник есть у меня. Вторая каска у меня есть. Так, вот здесь вот дома возле этого... Э, Где они Мага... падали? Что-то От магазина все. слева да, дома тебя. открыты уже. Слышите? Угу. От магазина слева? Первый ну, этаж, второй. Ну, вы смотрите, вот у вас, у вас же есть направо, есть радар. Вот вижу, видите, куда, куда я смотрю. Вот там я враг находится. Кто-то утал, это а как? На радаре стрелочки. А, вижу. Куда мы смотрим? Да, тут тоже аута. Кстати, в магазине думаю, что тут у меня... Э, Олег, что по ружке? Здесь узик свободный. Узик есть. Штурмовка нужна. Чисто тут. Что-то, мне кажется, подлагивает заново. Я же, говорю тебе, что лагает. Так, дроп на 95, они могут туда уйти. Не знаю, мне кажется, они тут на этих это, на этажках вот. Одна левая синяя и одна а, да, там синяя открыта уже. Реально, ну, аккуратно. Машина у нас один. есть. Мне шляпа нужна первая хотя бы, бы опять убьют сразу. У меня тоже нет Тоже нет шляпки. Чё, куда, Олеж? Ну типа Синий... ищем. Синий дом, я вот не понял, есть там открыто? Открыт синий дом, да, по-моему. Вот в синем они, по-моему, если не ошибаюсь. Эмка есть хорошая. Кому, ну кому, у кого Я. нет? Сзади. Сзади стреляют. А это по мне работали. Алексей, заходил, там вот эмка лежит, патроны сбрасывают. Патрон сбросил. Они в красном доме, в красном доме они. Вот один спрыгнул. Красную через дорогу, который, да? Да, через дорогу, красную дому, в большой. Закрепил его. 2-4, да? Да. Давай, хоть воевать начну. Спасибо. Ну что? Один перебежал в одноэтажный, этот, в трехэтажный. На первом этаже. А, а вот, дверь закрыл, он в это вбил. Да, да, да, да, да, он... А на калаш потом Чисто. Что ж молчите, что тут первая каска? Блять, на калаш потом их нету? Нету. Че, может штурманем их? Давайте еще. Да. Нужно ну надо два осталось, а два один кто-то со мной. Кто хочет. Я. Пошли вместе, что делать? Ну, не, вместе, не, вместе нельзя. Вдруг а поможет. А что только, а потом будем сидеть еще. Не, ничего, потом вы останетесь. Он охранять останется. Сзади, парни. Справа к дому стреляет. Охранник по тебе или ты просто стреляешь? Нет, нет, нет, по вам стреляю. Нет, тут ну кого другого? убил. По ком, по ком работают хоть? А у них там с кем-то друг, с другими секси-тайм. Да, а -а -а. видно, 255 за забором, прям следующий, следующий. Это мудал, дал, который в белом доме. Вы там вдвоем. Перебегают, ребята, перебегают. Ребята, вот. тыл смотрите, тыл смотрите. Куда перебегают? Бам, даже. В поле, в поле, в поле. Нокнул в поле одного. Вид, смотри поле, вид. Смотрю. Я не пойму, где этот стреляет. А, а вижу, вижу, вижу. Охраня, видишь кого? Один на 260. Меня, меня вырубил. Тот, который с белого дома. Ты можешь быстро спуститься, мне сразу прям поднять? Это ты мне, да? Ну, а я, кому? Тебя, я, я тебя сейчас зайду, а, подниму. Не, не, не, не, не, не. Вид, смотри тогда, вид. Смотрю. Но не вижу. Как раз к нему попал. Кто-то он по мне работает, интересно. Справа по тебе работают. Не, я знаю, что справа, не вижу откуда. Такие там какие-то свалочка такая небольшая. Здесь точку поставил. Опа, это с берега кто-то, да? Они к вам идут. Касту да, снял. К белому, к белому дому подходит чувак еще. Убил. Сзади по берегу пошел. Промазал. Вырубил в доме белом. Еще сзади белого дома один. Можете подтягиваться к этим. Дом подтягивается. Маму, ребят. Да, к белому можно подтягиваться дому пока. Пока не поднял. Граната нету. Сзади белого дома один тип и на втором этаже поднимает. Аккуратно. Смотрю. Сзади белого дома не вижу. Но он там уже, значит, внутри где-то. Я. Yeah. Осторожно, сейчас и я тянусь к вам. А про гранат нету? Нет. Yeah. Прыгнули, по-моему. Нет? Нет. Блин, вид. Чего ты? А ты это, я тебе Все, давай, давай, давай, парни, пошли, пошли. Мы через один ход зашли, выходим. Стоп. Сзади, по-моему. Так, тут, тут, тут они где-то. Но. Красава. Еще где-то. Вот тут один слева был. Убил, убил, убил, убил. Слева убил. Все, хорошо. Еще где-то Бармак должен быть. Еще должен быть. Сразу да, умер. да. У охраны умер сразу. Я сразу Я понял, еще один должен где-то быть. Еще ищите одного. Он по у, берега был. Может где хочешь быть. Он где-то крысить по-любому. Тут... Есть там патроны на М-ку? Афране есть? На М-ку? Сейчас скажу, секунду. меня... Дай патроны. Дай, 37 дай, штук, на. Дай, хоть. Возле меня. Давай. Я подлечусь, ребят, я подлечусь, не вообще давай, больно. Давай, давай. Ну еще где-то один был, короче. Это одного только... Подождите, они там тоже с кем-то воевали. Так, тактическая ложа, пламя газ на СР, голограф. Кого интересует, ребят? Мне интересует патроны калаш а, Патрон а, ну, на калаш вот внизу, которого я Не, значит нашел. нету, вы добили его тут вот. Добрать? Антох. Я сейчас спущусь. Вон он. У нас у красного дома, парни. У красного дома вырубил одного. Двое нокнул, еще сзади зашли красного э, Ребят, дома. Ребят, нокнул я там, сзади нокнул. Давайте, надо... Его сейчас поджимайтесь, поджимайте. Внутри. Патроны а на ямку нужны. 4х тут есть, парни. А что там на улице? Есть кого-то? Я забрал. Ну, какое? есть тут. Ну. Блин, дай патронов, ё Давай, давай, скину сейчас немножко пока возьму. А правда зеленых тоже нету практически. У меня других нет. И двое будешь и все, да? Нет, ну, трое. Трое. Так, ну, здесь вторая каска. Где каска вторая? Вторая каска целая. Вот у меня на моем трубе. Ну, броню вторую. На твою? Если, ага, если да, да, да, да. О, так, что тут? О, АМК хорош. Блять. Ребят, возьмите вот здесь на ремку. Э, и у меня возьмите. Аптека кому нужна? Э, патроны нужны. Какие? Любые, и те, и другие. Больше зеленые. 14 штук могу дать, у меня у самого рожок. Давай, только. хотя бы. А коррек нет там никого? А кто амку забрал? А, не Патрон. Ну, при... не забирал, не забирал. Прицелов нету. Ну, коррек не было. А ручка а есть а, еще? А 4 там? кто там это? 4 я забрал. Могу отдать, если надо. Не-не-не, берите, берите. Ну, то есть... На М-ку ложи там возьмите. Все, это все забрали. Ребят. Ну, у меня и так было. Так, вот это мы тут нотарили. А, а ну ручки ну, не чё? было, парни? Э, Че, нотариус? Компенсатор есть на СР? Нужен кому? Мне ну, сам он есть, а кому? А на каваш кому патронов? Кто с кавашом? А, ну, Я мне, можно, мне можно немножко. Я держи. так уже стащил, ну давай. На, держи. Это самое. Олег, иди водрон еще возьми. У меня много уже. Давай, давай. Ручки нету ни у кого лишней. О, угловой могу дать. Ну, дай да ручку. любой, любой, на, любой. На, давай. У меня же, у меня же. Давай, давай мне, мне под... Ручка, что угловое. Все, спасибо. Так, Кстати. Хороший магазин на снайпер. Хороший магазин на Ручку или угловой? Кому надо? Не, все, без разницы, блин. Мне третья броня, конечно, что помогла. Снайпер какой-то найти нужно. мне в башку никто не попал. И мне в башку нет, мне тело... Ну, у кого аптек? У меня две, могу заделиться. У меня одна, один-один. Э, Бит есть? У тебя аптека? Есть, Одно, есть, Одну лишнюю могу отдать, аптеку тоже. Все нормально. не, я бусты принял. Аптеки не нужны. У меня две штуки есть. Так, тихо, вот сюда скидываю стола один буст. Давай, я возьму один буст. Да, у меня аптека. Так, кстати, у меня гранат ни одной нет. Тут что-нибудь есть? Я сброшу две гранаты. Ребят. Да, у меня гранатки. только один смог. Гранатки, один... ребят, сброшу. Давай, давай. Гра... Ну, нам надо двигаться дальше. Так, смог нужен кому? Смог еще. Слышишь, парни, давайте дальше лутаемся, идем, вроде домашние, не знаю, куда. Да, да давайте, на... кстати, лутать-то, Паша, пойдемте, что мы это. Аккуратно смотрите, чтобы сзади не зашли. сейчас сосноки поедут, наверное. Э. Победители. Так, вот это откуда выстрел был? Это а с сосновки. Ну, так, вот есть стороны. машинка, можем в те дома дальше. Иск, искалечку какую-нибудь. Так, э, тридцаточку могу еще подкинуть, ребят. Да, давай, зеленых, если на М-ку, да, да, да, да, давай. Да, да, У меня 47 всего лишь. Вроде второй чистый есть. О. В этой, в туалете. Спасибо. Забрали? Да, да, О. А кому забирайте? Броник, идем дальше. Я уже не чистый, ребят, но не то, Не, ну нормально, лучше, мы лучше, чем первый, есть, первый, первый, конечно. Не-не-не, все хорошо, все. Как-то это... Э, те дома, которые ставил охране, они открыты. По-моему. Сейчас посмотрим. Опа, касочка. Они открыты, они открыты, ребят. Кому каска вторая нужна на балконе? На машине поехали быстрее куда-нибудь. Машину, машину, машину давайте. Ну давайте, давай, подъезжай. Стоп, мэн, стоп. Угу. Значит, где дома открыты, да, Похоже, это откуда-нибудь так, а вот эти вот дома. Давайте посмотрим, проедем. Вроде закрыто. Ну, вроде закрыто. 2х нужен кому-то? Да, каск вторая лежит. 2х нужен кому-то, парни? Бери, бери, бери, забирай, все поделимся, если что. А камль... эти коллиматоры нужны? Я не знаю, мне просто уже их полно. Но ну, у меня иксов нету, только коллиматор, поэтому... Опа, это не недалеко. Стреляют, стреляют. На калаш, на калаш брать патроны? Нет. И сам калаш есть еще 60 патронов. 4 бы. Посматривайте на берег, там он лезут. Ребят, ручка нужна будет, если найдете. Нашел, нашел. Ручка есть. Отлично. А то есть искорельку взял? Пощечка кому-то нужна? Нет, я сам все держу, у меня все пощечка все есть. Снапы нет. А узик ложку возьмите. Нет, пока не видел. Зеленых чуть-чуть ни у кого не будет. 20 штук в запасе. ну, у меня 30 в запасе. На, на, на. Не-не-не, Че тебе? А. Так это... А, бомб. Спасибо. Спасибо за ручку. Так, ну, ну, будем пока дальше... сидеть, да, да, парни? Я не знаю, смотрите сами. Или так, я машину едем. пока заправлю. Или принимаем. Ну, какие решения, давайте. О, примем, где машина? Почему здесь машина? Мы что, принимаем а. или сидим? Я машину заправлю. чтобы заправлена машина была. Кто, кто его знает? Можем ехать. Да, на завод, что ли? Остался завод только. Ну, сейчас смотрите лутать, чтобы это... Посидим тут, там завод посмотрим. сейчас люди придут нам, с берега к нам придут люди. Давайте примем, а посмотрим. Дальше будет. Я не знаю, я думаю, что завод уже занят. Там. Виталик, скинь А, а и потом, если, если вы Скидываю, знаете, что вы все там потом... Дальним туда Вон, поскидывал все компенсаторы, там всякую дрянь поскидывал. Так, давай, вы двоем ты, я только коллегу пошел. Сейчас я тоже тогда за компенсатором уже сбегаю. Компенсатор ну, а там так... на снайпу. А, понятно. Там не на этот, не на М-ку. Давай я в левый дом сяду. Ну давай, давай. У меня нет иксов, если что, я все равно ни хрена толком не вижу. Ну, у меня есть тут еще, что мне Бормыч скинул. 4х, так что могу поработать по кому-то. Ну что я с берега никого пока не вижу. Э, Ведь с берега, ну, вот здание через дорогу, они останутся в зоне. Они, если, мне кажется, с берега придут, пойдут вначале туда. Ну, может, возможно, да. На наверное, без экономка пойдут, конечно. Будет видно. Зона-то а... идет, но я что-то там не вижу никого. Даже в этих домах. Я тоже не понимаю. Не знаю, мне кажется, где, где же они делись? А, они не в, не в зоне, они... А, ну чуть-чуть в зоне. Заправка немножко только в зоне. Но, ну, ну, это следующий. О, мы в зоне, парни. Мы на краю. Да, мы на краю. Ну мы же в зоне. Так, а бегут, бегут, бегут, этом... бегут, парни. 3, 235. 235. Лечится. 1045 на горе. Он один был? Да, да, одного видел. Он лечится по-любому с зоны. Готов. И там еще один правее за деревом был. Это сразу умер. На 245 еще один был за деревом. Я его накрепил. Блин, три раза попал, и он не упал даже. Не знаю, я какого-то одного убил, какого не знаю. Ну там двое их. С моей стороны 255. Но это умер сразу. Они могли стреляться там. Это да, да, он смотрел, он на, наверх смотрел туда, к Тихо. этому. Где-то выстрелов дали. 185 что ли все-таки? Странно. Ну вас там чекайте заправку еще, чтобы не пришли оттуда. Да, да, да. Там же, там же 250. Я стрелял. Он с карабином, кстати. Что, осторожно. Осторожно, да, он там, с карабином. Того, блутал. Не видно, Добил. Все, все, добили. Он больше не карабинил, бля. Да, чтобы больше карабинил. Он не сразу упал, ребят. Нет, не сразу, он не сам. Зона идет, смотрим. Еще. Смотрим заправку, парни. Чтобы оттуда не пришли. Нам отсюда не видно сафрани с этой стороны. Я еще и тыл смотрю, вот с этой стороны. Ну да ты вот, чисто ты это такое себя. не, вот а не, не, ну ты вот видишь вот так вот по краешку, где это. Угу. Ну, знаешь, как любители, пойдем поможем. Восемь человек остается. Да. Ну два склада. Я надеюсь, что уже нет. Пусть лучше больше, сейчас, но... Сейчас посмотрим, откуда зона. Куда уйдет, то есть... Ну, я так понял, мы уже тут последние в этой стороне. По идее, да. Все, я думаю, что там завод остался там с типами. На заводе при любом чуваке есть. У нас туда зона. Ну, завод, это, блядь, естественно. подходить вот с этой стороны, как бы, где там вам ложбинка есть. Ну, заправку никого не вижу. Комплекс здесь. Да, все нормально. Давайте, нам переходить надо, что тогда? Что далеко. Машина есть заправленная. Может, сейчас, тут сейчас успел съездить за патронами. Ну, да, а почему не Энергетики. Едем, да? За а патронами? А зачем? Кто, кто а может, может съездить за патронами. Надо зону выбрать, двигаться. Ребят, тут пешком добежать. Зачем вам машина, я не понимаю Хорошо, хорошо, все, давайте. Вы Какие скажите? Нет. Пошли тогда в зону. Я в смысле на машине съездить за патронами на этот. Не надо, там зона больная уже. Форман, куда уходишь? Зона стопудово уже больная, так что нету смысла. Это на секунду. лишнего выбрасывания. еще, парни? Подходите? Бежим, бежим. А, у нас слева бегут. Направление. Это сам, 290. Одиночка, Им, один был. Как раз вот от тех, кто отбился. Так. Не видно. Тихо, Что тихо, на... все, не видно, не видно. На завод идем? Тылы чекаем, тылы чекаем. Там, походу, завод светит. вроде не видно. Ну, слева прибегал один. Город не лезь один. Красный дом еще в зоне. Так, стрельба слева. В самой середине зоны. Одиночными патронами, ребят, потому что патронов мало. Смотреть будет. надо, смотреть надо этого левого. Он там с кем-то воюет. Прикройте отзывы на меня. Пока. Тут на первом чисто. Четыре человека осталось, парни. Они как раз, по-моему, воюют там, где это. Смотрите, смотрите, я зайду в зону саму, посмотрю на завод, что делается. груз даже лежит, не знаю, это что, не утону? Или это фишка какая-то? Так, чё? Не знаю, никого не слышу. Слева, слева сейчас все придут. Скорее всего. Здесь Возможно. они в зоне будут. 255 за холмом, они будут в зоне. Ну мы в зоне, что тут правильно. Угу. И Так, убил одиночку какого-то на заводе. Так, вижу, вижу, вижу, чека. 290, да-да-да, твой, один твой там. уходит по зоне. Надо будет его сейчас сделать, отвечать. Вон они вдвоем, они идут, двое идут там. Где, где, где, где? Направление скажи. 250, 250, двое идут. Возле камней они. Заняли камень. Стрелять, работать по ним? Давать можно. Да, ну, это последний. Че, короче, последний? Последний, последний там. Убил. Еее. Еее. Неплохо. Здесь он топчик. Хорошо, да.